السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد الرحمن عيال حياكم مرة ثانية في قناتنا أم طبعا قلت لكم راح اسوي لكم treasure log اللي هي سكلات طبعا راح اوريكم الاس بلو عندك في اكثر من treasure log map او حاجة زي كذا عالم عندك East Blue Grand Line و New World طبعا كل واحدة فيها اكثر من جزيرة تقدر تلعبها طبعا في شخصيات كثيرة في اللعبة آه تحتاج انك تخلص اغلب الجزر اللي في treasure log طبعا راح اوريكم من الكاركترات الان آه عندك سانتي كله طبعا second آه اللي هو New World look ما ماني عارف ايش ليش بس مشي ما عندنا مشكلة طبعا ايفانكوف ما يديك تلعبها الا ما تخلص مثلا خمسة عشر الى ثلاثين map في تشجر لاج عندي باقي عندي في شخصيات ما اقدر العبها الحين خلنا ندخل على الجروث ماب الحين راح اوريكم سكلات في page 1 و page 2 page 1 محايطة كثير عن آه، الشخصيات كلها بشكل عام آه، دم آه، عندك مثلا التاني اتاك عندك ال defense عندك في سكلات اللي هي ال leadership وحاجة زي كذا حاول انك تركز عليها اكثر لان هي اللي راح تفيدك كثير ال page اثنين اللي هي حقت الشخصية اللي انت مختارها في ال combo وفي skill slot هذه لازم تركز عليها كثير اكثر من الاشياء الثانية طبعا صح انه في gear اثنين و gear ثلاثة واربعة توقعت انها موجودة في ال treasure log او انه في ال map. طبعا الكومبوس كلها اللي عليها سهم فوق اللي هو زي الرمادي او حاجة زي كذا و skill slot اللي هي معين شكل عليها معين جزر عليها شكل معين فحاول انك تركز عليها اكثر شيء هذه في skill ات ال page اثنين لانه راح يجيك وقت آه، في اللعبة انا اعتذر اذا بحرق عليكم لكن راح يجيك وقت في اللعبة راح تلعب شخصيات آه، ثانية ما لعبتها من قبل ما طورتها ما تعرف ايش يعني ايش ال combo اللي قاعد يسويه او ايش الاشياء اللي قاعد يسويها والدم عنده ضعيف ال defense فحاول انك تركز اكثر شيء على ال page 1 لان هي محيطة كثير على الشخصيات ال page 2 حاول بس آه، اهم شيء تاخذ ال combos وال skill slot اللي هي اللي راح تفيدك كثير طبعا في سبيشال موبز البازوكا giant ال size والاكسل وحاجة زي كذا لكن ال giant ما راح اركز عليها كثير آه، يعني آه، انا اشوف انك ما تركز عليها كثير لان اول شيء راح تخسر فيه فلوس كثير انا اخذت آه، جاينت سايز صح لكن مو مرة كان يعني كويس فانا اقول انك حاول انك ترك يعني تحط عندك البلي موجود لين اللي اذا جاك وقت خلاص كل شيء طلعته يعني تبي تجرب اشياء ثانية ليش ما عندك مشكلة عندك مثلا ال second gear راح يخسرك خمسين انا الحين طورت كل شيء طلعت كل الاشياء اللي احتاجها فيعني عندك second gear آه، اول ما تطلعه راح يكون بطيء آه، مو بطيء راح يكون آه، الوقت حق ال activities مرة قليل راح يمكن يكون عشر ثواني خمسة عشر ثانية فطو حاول انك تطوره للليفل ثلاثة راح يخسرك حول ممكن ممكن مية وخمسين الف ممكن مية مية وحاجة زي كذا فحاول انك تركز عليها اكثر من البقية آه، لأن second gear هو اللي من جد يعني زي ما تقول awesome آه، آه، يعني جد في اللعبة في أشياء كثيرة special moves طبعا زي ما شفتوا في skill اللي هي اللي هي gatling أو إن ستورب حاول إنك تركز عليها كثير لأن طبعا راح يكون enchantment أو enhancement تطوير الطاقة ما راح يكون تطوير ال skill راح تكون أقوى من أول وحاول إنك تركز عليها كثير لأنها راح تساعدك في الجاينت آه، باس او جاينت آه، يعني ال map وعندك آه، هنا الاي ام ذا كينج اللي هي زي ما تقول راح يعني يكون over the limit يعني راح السرعه تكون تكون اسرع طاقاتك راح تكون اقوى ومنها فحاول انك تطور ال level اثنين عشان يكون وقتها مره طويل معك ال page ثلاثة حاول انك يعني page ثلاثة انا اشوفه يا اخي نفس page 1 لكن page ثلاثة يعني زي ما تقول اعلى شويه لان page ثلاثة اول ما تبدا في large على طول راح يجيك large وراح يجيك moderate بدل ما يجيك tiny و small يعني في tiny و small بس على نهاية ال map فبيج ثلاثة حلو اذا انت مثلا تقدر تقول انا اقدر استثني عن page آه اثنين من الطاقات ال defense وزي كذا راح يكون في page ثلاثة مادام في large واشياء زي كذا لكن راح يخسرك اكثر يعني ثلاثين الف حاجة زي كذا آه، بدلا من آه، page اثنين اللي يجيك ألف أو أقل عندك ال leadership يا عيال حاولوا انكم تركزون عليها ال bounty hunter ولا شو اسمه اللي هي الابسولوت آه، ليدر او حاجه زي كذا الثلاثه هذه skill slot طبعا راح تستعمل حول ثلاثه حاول انك تركز عليها كثير ال bounty hunter راح يكون عندك chance تاخذ من ال map الصغير Beli باكات ولا شيب اللي هي ال territory راح يكون سهل عليك انك تاخذها بدل ما تقعد خمس دقائق تطقهم كلهم واللي عندك absolute leader اللي راح تكون طاقاتك قوية مرة او راح يكون عندك آه، زيادة في الطاقة لما تاخذها كلها تكون يعني آه، لك مالكها لك راح يزيد عندك الاتاك آه، والديفنس يعني في اشياء مرة مرة حلوة في اللعبة يعني كبداية انا يعني skill ات حلو يعني نظامها و يعني زي ما تقول طريقة عملها مرة ممتازة من مثل أول كل شيء عندك مفتوح ما ما في شيء زيادة يعني تقدر تسوي عليه grinding أو حاجة زي كذا يعني تحس أن اللعبة كانت يعني شوية مميتة يعني ميتة شوية فأنا أقول فور أنا, آه، أنا أقدر الجهد اللي سواه صراحة لأنه جهد حلو وممتاز و يعني تفكيرهم في تطوير الطاقات وال combos مرة ممتاز وبس هذا اللي آه، اللي اكتشفته في اللعبة اللي آه، راح يساعدكم ان شاء الله انا اعطيكم الاشياء اللي تساعدكم ان شاء الله اول ما تبدون اللعبة يعني في اشياء كثيرة كثيرة طبعا راح تساعدك يعني سكند يير عندك ال special moves آه، في special moves حاول انك تركز عليها كلها الا ال giant انا اشوفه باللوفي giant ما راح يفيدك اكثر او راح يفيدك كثير لان في 5 seconds lock او حاجه زي كذا ما راح راح تكون يعني صغير وما راح يمديك تسوي شيء الا تطقهم لكن مو مرة يعني عادي يعني شيء زي ما تقول ممازحة ف حاول انك في اشياء هنا شوف الزورو ال combos كلها ظهر طلعت الا واحدة وفي سبيشال موفز اللي هي اللي السيفين على بعض هي سبيشال آه، موفز في كل ال كاركترات مو في character واحد او شخصية واحدة عندك special moves طبعا راح اوريك اياها تغييرها حاول انك تاخذ ال second gear لا تنسى انا نسيتها نسيت احطها نسيت دي يمكن رابع مرة ونسيت احطها لكن حاول انك ما تنساها skill slot كلها حاول يعني زي ما تقول اول اربعة اللي مرة مهمين absolute leader leadership bounty hunter والرابعة اللي هي giant fist uh, او giant killer يعني راح تساعد كثير في هزيمة ال boss العملاق أو زي كذا وبس نقطة ضعفهم طبعا الجسم اللي فوق حاول انك تطقهم اكثر من مرة لان هي اللي يأثر عليه اكثر من انك تطقهم من تحت وبس آه، طبعا نفس الشيء آه، كيف تغير تضغط C او آه، ايش البونتون اللي في ال console ماني عارف عشان تقدر تغير الشخصيات طبعا نامي ما سوى فيها اي شيء لانه مو مره ما تحمس مره عليها بس اخر مقطع يعني اتمنى ان استفدتوا من المقطع اخذت معلومه آه، بس عشان اعطيكم يعني كبداية انا اساعدكم تساعدوني اي شيء زي كذا يعني نساعد بعض ليش لا ونستانس مع بعض واتمنى انكم تستانسون باللعبة اللي ما شراها يشتريها <laughs> نشوف من الان لازم يشتريها واللي مرة الشرحة من الآن أقول لك لأن صراحة زي ما تقول worth صراحة مية بالمية وآخر مقطع وصلنا يا عيال لا تحرمونا من الاشتراكات اللايكات كومنتات أي شيء تكفون يا عيال أي شيء أنا لو تقول لي آه، يعني وشو تاء أي شيء أي شيء تكتبه أنا يفرحني لو أشوف comment في الكومنتات section بالعكس أنا أحب حتى لو يعني آه، مو كويس لكن ما عليه يعني مشي ما في مشكلة انا بالنسبة لي امشي ما عندي اي مشكلة اي شيء غلط في في المقاطع حاول انك تحطه في الكومنتات يعني وبس انا بس اخر مقطع الان آه راح اعطيكم مقاطع ثانية ان شاء الله على نهاية اللعبة سكلات تطويرها ايش اللي استفدت منه اكثر شيء هل انا كنت غلطان في ال giant <coughs> في ال giant ال fist؟ معلش يا عيال ولا يعني يعني كنت يعني صحيح انه يعني مو مره مفيده وبس اخر مقطع وصلناه يا عيال ونشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته